Ali, olha pra lá. Dá pra mexer ali? Dá. Agora dá? Dá. Dá, dá, dá. Como é que começar? Deixa eu botar essa aqui. Hoje a gente vai fazer? A gente vai pintar. Pintar. Pintar bem bonito. Com todas as cores. Pintar todas as cores. É. Segura pra não cair. Pega aí as cores. Vai pintar? Não é com esse não, é com outro. Senta aqui. Eu, eu quero me ver. Ah, senta aqui pra eu me ver. Você tá se vendo aí? Eu, eu, eu vou pra Já louvado bem o Senhor. Outra cor. É, é porque burrou. Burrou, foi? Foi. Não, mas tem nada não. Bota com outra cor agora. Hum, hum. esse, esse, esse eu Que cor é essa? Escuro. Não, essa é verde. Verde assim. É. Eu tenho só um pouquinho. Então, só um pouquinho. Né? Eu tenho só um pouquinho. Esse é a É o sol, não é? É. O sol. E... É, um... De outra é. cor, né? Não. Deixa eu. Deixa aqui. Ficou muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Posso dar aqui? mãe. que por aqui? É. certo. Que cor é essa? Amarela. Azul. Azul. Tu tá pintando a nuvem de? Amarela. Azul. Azul. Azul. A ah, tampa. Tá. Dá pra fechar? Fecha assim. Agora, agora o amarelo. Que cor é essa? Amarela. Amarela, muito bem. A florzinha é meio assim, não é? É. Tá pintando a florzinha de que cor? Amarela. Muito bem. Uma outra cor agora. Me dá a tampa. Essa cor é a lá? Lance. Assim tá bom? Tá bom. Um pouquinho. Tá baixo. Tá, assim? assim tá bom a florzinha, bem pequenininha. É. Tá pintando a florzinha de que cor? É... Laranja. Muito bem. Que, que, que cor é essa? Amarela. Não, essa é roxa? Muito bom, vai. Assim? Assim tá bom. Pronto, assim tá bom. Assim tá bom. Tá bom. Não, assim tá bom. É, se tirar mais vai ficar sem nada. Assim tá bom? Assim tá bom é porque tá mais alto. Assim. A já pintou, não é? Aqui, ó. É, ó, pinta aqui essa daqui, ó. Essa florzinha de azul. Tá muito, tá muito grande, é. Assim? Assim tá bom. Assim tá bom? Assim tá melhor. Assim tá melhor, porque tá muito grande. Pronto, tu quer amarelo? Amarelo que me esconde. Agora é amarelo. Aí eu vou lavar a mão. Vai, que a mão tá toda suja também doce. Esse? Esse é ro... Roxo. Roxo, roxo. Roxo. Roxo. Roxo, roxo. Roxo, roxo. Porque Depois é passarinho, isso aqui é a florzinha. É, a florzinha de roxo. Muito bom. Agora é essa cor, não é? Qual a cor que tu quer? Escolhe uma aqui. É... A primeira do... Você tem que tirar a tampa, né? Vai bem... Amarelo? Amarelo. Eu tô né? Amarelo. pintando. Assim? Assim tá bom? É, tá bom. Só tá falta esse e esse. É, assim. É, hum. É, é com a cor desse. É igual desse. É com a cor de rosa. A cor rosa, é? É. É, mas não tem nada. Não tem nada, não? Acabou. Pronto. Acabou. Pintou. Bota pra secar. Vamos lá. Já inscrevi no canal.